कुछ बोला ना कुछ तोला जो दिया मुस्कुरा के दिया तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू करूं सजदे सर झुकता है आराम हाँ, क्या करूं तुझ रब दिखता है आराम हाँ, क्या वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी गल इश्क दी संग रात कड़ियां ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ सी नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ